Кожен рік, коли наші діти йдуть в школу, 1 вересня ми готуємось до цього дня. І кожного року ми хочемо, щоб наші діти вчились в кращих школах, щоб для них були створені найкращі умови в світі. Цього бажають їм перш за все батьки і, безумовно, вчителі. І те завдання, яке стоїть перед владою, перед суспільством, воно настільки відповідальне, що ми не можемо при цьому ставити це питання на якесь другорядне. Тому що ми пов'язуємо освіту з майбутнім нашої країни. Ми бачимо, що тільки інтелектуальна, культурна міць наших людей молодого покоління здатна побудувати сильну незалежну державу. Тому сьогодні в цей день в черговий раз ми знаємо, що в школу піде біля 4 мільйонів дітей. З них більше 4 425 тисяч діточок йдуть в перший клас. І для них школа стане вже другим домом. Потім вони, вони ще довго будуть подорожувати країною знань, і поруч з ними буде багато вчителів. Але першу вчительку вони запам'ятають на все життя цьому році буде відкрито більше 40 шкіл нових з новітними вже технологіями навчання. Ці технології дадуть можливість нашим дітям знайти своє місце в подальшому житті. Особливу увагу ми приділяємо сільським школам. І в цьому році більше тисячі автобусів для дітей будуть забезпечувати сільські школи. Безумовно, ми зобов'язані і ми будемо все робити для того, щоб наші освітяни були соціально захищені, щоб з року в рік збільшувалась заробітна плата. І цей рік він не виключення. Ми виконаємо свій обов'язок перед освітянами. Дорогі друзі, в історії вашої школи була така невеличка подія, на якій Ольга Сумська ініціювала відновлення 106-ї школи міста Києва. Оля, підійдіть до мене, будь ласка. Я їй подякував, подякував да, за те, що вона вклала частину своєї душі і серця і любові до дітей. Тому я хочу привітати і її особисто з цією подією і вас, що ми разом досягли, і що ми разом спроможні будувати такі навчальні заклади, а це означає і наше спільне майбутнє. І я хочу сьогодні разом з Олею вручити невеличкий подарунок. Директору школи, будь ласка. Цей комп'ютерний клас сучасний сертифікат. І хочу побажати вам доброго доброго шляху. З початком навчального року. була високотехнологічна, зроблена е, серце Дуже подобається. знайти своє місце в подальшому з ну, новітніми вже технологіями навчання. Накопичення після цього будинку зробити просто неможливо, тобто вони просто розібрали екологічних інвестицій за рахунок коштів коштів Київського партнера. Дуже спокійно, впевнено, з посмішкою. Точно. я вам бажаю успіхів, бажаю, щоб у вас завжди був гарний настрій, коли ви йдете в школу. А якщо Віктор Федорович буде дуже добрий до нас, то він навіть напише нам якийсь свій повіс. Поздоров'я. Такий магічний. Отак, бачите, як бажаю, це ви догадалися, Бажаю. Так. Чудово. Негайно починайте вчитися. Дякую, обов'язково. Сьогодні короткий, короткий урок. Але дуже важливий. Про здоров'я. Він вже готовий. Сюди будуть заходити діти і в прекрасних умовах виходити на весь педагогічний загал. Оптимум ну, 20, всього 600 дітей. 600. Але проєктна потужність дозволяє до 700 добрати. Е, очікування в дитячому садочку буде знято. У нас е, за два роки 651 садок по країні відновили. Займатися аудіюванням так, щоб вони слухали. Вони щоб вони не працювали. Тобто діти, заходячи на територію, вони потрапляють у свій світ, абсолютно комфортний, е, самодостатній світ. Дуже дуже вдячний вам за це. Сісти це кімната оператора, е, класно розвивається на дві групи, діти вдівають, включають і слухають надзвичайно важливо носіїв мови англійською, носіїв мови французькою. відпочити. Вони можуть відпочити тут, їм буде тут комфортно. На е, групі продовжено. Наша красуня школа одна з в Шевченківському районі, а може.